असलकम मेरा नाम है मोहम्मद अनिश और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप जब भी किसी भी जगह से डोमेन ख़रीदते हैं तो आप उसे अपने ब्लॉगर पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं तो मैंने अभी अभी गो डैडी से एक डोमेन परचेज की है और उसे मैं अब अपनी ब्लॉगर पे लगाने वाला हूँ उसका तरीका का आप देख लीजिए कि ब्लॉगर पे गो डैडी की डोमेन को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है सबसे पहले आपने अपने गो डैडी वाली वेबसाइट को ओपन करना है उसी के साथ अपने ब्लॉगर को भी ओपन कर लेना है यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपने इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर ये यह देखिए ब्लॉग एड्रेस ये मेरे ब्लॉग का एड्रेस है तो इसे मैं अपनी वेबसाइट में तब्दील करना चाहता हूँ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेटअप आप third party U R L for your blogger आपने इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपने डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है आपने वो देना तो ये मैंने अपनी वेबसाइट का नाम इस पर दे दिया इसके बाद मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ ये देखिए यहाँ पे इसने चार होस्ट मुझे यहाँ पे ट्रेनेशन के तौर पर दे दिए कि चार टारगेट हैं ये आपने फील्ड करने अपने यहाँ पर आपने क्या करना है यहाँ अपने अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने मैनेज डोमेन पे क्लिक करना है ये देखिए यहाँ पर मेरी जो डोमेन है वो यहाँ पे शो हो रही है तो इसके बाद यहाँ पे ये तीन डॉट पे निशान है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज डीएनएस पे क्लिक करना है आपने और एक जो होस्ट ये वाला डब्ल्यू डब्ल्यू e वाला है आपने इसी को कॉपी करना और ये सी नेम इस पर आपने ये इसे एडिट कर देना है यहाँ पे ये होस्ट यहाँ पे पॉइंट टू ये वाला इसको यहाँ पर पेस्ट इसके बाद यहाँ पे सीधे सेव कर देना आपने इसके बाद आपने एक नया ऐड बनाना है और यहाँ पे सिलेक्ट सी नाम के तौर पर बनाना है और यहाँ पे आपने होस्ट ये वाला देना है इसको यहाँ से आपने कॉपी करना यहाँ पे से होस्ट और पॉइंट टू इसे आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है तो यहाँ पर आपने पॉइंट टू पे पे तो उसके बाद इसे वो सेव ये अभी तक ब्लॉग पे सही तरीके से सेट नहीं हुई है सही तरह से सेट करने के लिए आपने अब चार आईपी एड्रेस जो ब्लॉगर के हैं गो डेडिस पे एडजस्ट करने के लिए वो देने हैं आपने ऐड करना है यहाँ पर आपने ए और उसके बाद ये जो इसका जो ये चार एड्रेस हैं ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसे वहाँ से आप इसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं इसको यहाँ से आपने कॉपी यहाँ पे होस्ट पे पेस्ट सॉरी यहाँ पे आपने एट द रेट देना है और यहाँ पे होस्ट टू पॉइंट टू पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है एक और बनाना है आपने वो ये वाला यहाँ पे एट द रेट और इसके बाद दूसरा आईपी कॉपी और पॉइंट टू पे पेस्ट इसके बाद इसको भी सेव इसके बाद एक और host name at the rate इसको यहाँ से कॉपी और पॉइंट टू पे पेस्ट और save add post name at the rate और ये पेस्ट उसके बाद इसको यहाँ से सेव यहाँ पे आपने ये चारों सेव कर दिए इसके बाद आपने इसे यहाँ पर सेव तो ये देखिए यहाँ पर मेरी जो रिडायरेक्ट हो चुकी है वेबसाइट व्यू ब्लॉगर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉग स्पॉट हट जाएगा और मेरी वेबसाइट शो हो जाएगी यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को ये तरीका कार पता चल गया होगा कि आप लोग गो डैडी से खरीदी हुई डोमेन को अपने ब्लॉगर पे कैसे एडजस्ट करवा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और मज़ीद वीडियो जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़